Eto, bibigyan ko na, bibigyan ko na, bibigyan ko na. Ay! o oh, putang ina nyo, nagsunog kayo, nasa labas ako, gago kayo. Gago kayo! Gago kayo! Tagulan tayo, putang ina nyo, putang ina nyo. Ay, putang ina! <laughs> Gago kayo, nagsu nagsunog kayo, nasa labas ako, taga bababa ako dyan. Bababa, bababa, bababa, bababa, bababa, bababa! Putang ina, naipit ako dito. Ah! Putang ina, mga gago, kaya ko Putang ina, wala tayong... Pasok, pasok, pasok, pasok! Pasok! Pasok! Pasok! Punta! <laughs> Pahina! Tara, sukyat! Tara, sukyat! Sukyat! Takbo, sukyat! Kailangan! Tara, tara, tara! Takot ba kayo? Nasaan yung susi? Pag namatay ako, kunin nyo yung... Wow! Putang ina! Sino yun? Gago, tara, tara, pulubi! Eh. Caranya pintu. Pintu. Ah, potong inam, potong inam, potong inam. <laughs> Potong inam. Putang ina. Papatakbo eh, ka ako. Gago. Sukyat. Ay na, putang ina. Wag ako, wag ako, wag ako, wag ako, wag ako. Huwag kayo mag-ilaw! Huwag kayo mag-ilaw! Huwag kayo mag-ilaw! putang ina, putang ina, bilis. Kahoy! Sukyat kahoy! Sukyat kahoy! Alam, mami! sa labas ako, nagano ka! Putang ina! Teka lang! Gago, lalabas sa mukha ko yun eh. Woo!